Wow. Më falni? Oh, më fal. Unë vetëm kisha hyrë në idenë e historisë, më pas imitimi i atij kokëvezës më nxori menjëherë jashtë temës. E po mirë atëherë. Dëshiron të lexosh rreshtat e Egmenit? Çfarë? Jo, jo, jo, jo. Dua të them, nëse këmbul, Ti e di që e kam praktikuar Ho ho ho ho ho E shikoni Pasi secili prej këtyre krijesave të mbushet Unë do të kem mjaftueshëm energji për të fuqizuar një ushtri robotësh budalenjsh E sigurisht që do të kisha më shumë nëse ju nuk do të kishit hedhur kaq shumë kapsula Por mendoj se kjo ishte nga ajo që mund të prisja nga mbeturinat që kam shpikur Ti krijesë e gjelbërt, mos ngurro të bësh një shaka ose të ndjekësh një makineri ose diçka për ta bërë interesante. Ej, na falni. Të lutem vazhdo. Egmeni u largua menjëherë pas kësaj. Ai hipi në një makinë të veçantë me flakë anash dhe u largua gjithashtu. Dhe më pas shpërtheu dhe më pas një dinosaur u shfaq. Wow, vërtet? Prit pak, ju thjesht po e bëni historinë më të veçantë për mua, apo jo? Por, përpara se të largohej, ai vuri një tjetër robot në krye të të tjerëve. Ai e quajti atë... O, oh, jo! Metal Sonic, zotëri, çfarë ndodhi? Mirë, bukur, shkëlqyeshëm! Ishte nder të punoja me një... Të pandalshëm! Dhe mendje të mrekullueshëm si juve! Të mrekullueshme! Ah, mos i kushtoni vëmendje atij! Çipi i zërit të tij ka qenë në blerje siç e shihni. Raket! Tani, a ka ndonjë gjë që ne mund të bëjmë për ta bërë kohën tuaj më të këndshme me ne? Oh, po, sigurisht! Punët tona! Ne vetëm duhet t'i marrim këto krijesa të përpunuara dhe të dërgohen në të gjithë planetin. Dhe Egmeni kërkoi me shumë rreptësi që ne të mos i trondisim shumë këto krijesa. Sinqerisht, çfarë të thashë unë për tronditjen e krijesave? Merre atë! Fute aty! Vroj mo, jam dëmtuar pak! Dëgjo këtu! Ai tashmë sakrifikoi veten për mua edhe pse faji ishte i gjithi imi. Oh, është në rregull, Sonic do e shpëtojë atë. Jo, të gjithë ata! E vërtetë Sonik? Sonik, a po më dëgjon? Po. E vetmja gjë që nuk dëgjova ishte se ku mund t'i gjej këta spurdhjakët dhe t'i ricikloj në mënyrë agresive. Unë mund t'ju çoj drejt tyre. Shumë mirë. Unë kam një zero tolerancë ndaj atyre që bëjnë bullizëm. Ne do t'i shpëtojmë miqtë tuaj. Vetëm ju lutem mjaft me histori. Tani le të shkojmë.